Üçüncü mərhələ Dövlət müstəqilliyi dövründə Azərbaycan ədəbiyyatı 1991-ci ildən günümüzə qədər Bütün dünyada Xalqlar Həbsxanası kimi tanınan SSR-nin siyasi həyatında 1980-ci illərin ortalarından başlayaraq ciddi dönüş başlandı. Əslində, ictimai həyatın bütün sahələrində belə bir dönüşə cəhd göstərilirdi – Zəifləmiş iqtisadiyyatı dirçəltmək, inkişaf etdirmək üçün sürətləndirmə adı altında başlanan proses az sonra yenidən qurma adlandırıldı. Lakin iqtisadiyyatda əhəmiyyətli bir irəliləyişə nail olunmadı. Bütün respublikalarda siyasi-iqtisadi böhran gündən-günə artırdı. Aşkarlıq və demokratiyanın dərinləşməsi Sovet quruluşunun eybəcərliyinin köklü şəkildə açıqlanmasına və tənqidinə imkan yaratdı. Milli müstəqillik uğrunda xalq hərəkatı SSR adlanan imperiyanın hər yerində baş qaldırdı və gücləndi. Rus şarizminin sınaqdan çıxmış milli ədavətlərin qızışdırılması siyasəti də Rus Sovet imperiyasına lazımınca yardım edə bilmədi. Soydaşlarımızın Qərbi Azərbaycandan didərgin salınması, 1990-cı ilin qanlı 20 yanvar faciəsi, Qarabağ uğrunda müharibə, Moskvanın erməni qəsbkarlarına hər cür köməyi, iftira, hiylə və böhtanları xalqımızı azadlıq uğrunda mübarizədən döndərə bilmədi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi isə milli müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycanın daxilindəki siyasi çəkişmələrə son qoydu. Çox qısa bir zaman kəsiyində baş verən bu mühüm hadisələr Sovet ideologiyası kimi sosialist realizmini də tarix səhnəsindən süpürüb atdı. 1980-ci illərin ikinci yarısından başlayaraq həyat həqiqətlərinə yeni bir təfəkkürün işığında yanaşma daha da gücləndi və artdı. Bu, tarixi mövzularda yazılmış əsərlərdə də İlyas Əfəndiyevin Şeyx Xiyabani, Nəbi Xəzrinin Torpağa sancılan qılınc, Fərman Kərimzadənin Çaldıran döyüşü və s. özünü göstərirdi. Başqa sözlə, həmin əsərlərdə xalqın taleyi və tarixi şəxsiyyətlər çağdaş yanaşmanın yeni təfəkkürün prizmasından dəyərləndirilirdi. Müstəqillik dövründə fəaliyyət göstərən ədəbi qüvvələri müxtəlif nəsillər təmsil edir. Poeziyada böyük təcrübəyə malik Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri, Qabil, Xəlil Rıza Ulutürk, Məmməd Araz, Fikrət Qoca, Nəriman Həsənzadə, Sabir Rüstəmxanlı, Ramiz Rövşən və digər xalq şairləri ilə bərabər sonrakı nəslin nümayəndələri Fikrət Sadıq, Məmməd İsmail Gədəbəyli, Rüstəm Behrudi və başqaları yazıb yaradırdılar. Şəhidlər Bəxtiyar Vahabzadə, Salatın, Nəbi Xəzri poemaları, Xəlil Rızanın Davam edir 37 kitabında toplanmış əsərlər və çap etdirdiyi digər şeirlər ideya bədii keyfiyyətinə görə yeni ədəbi hadisə kimi qarşılandı. Nəsrin zənginləşməsinə müxtəlif nəsillərin nümayəndələri Ənvər Məmmədxanlı, İsa Hüseynov, İsmail Şıxlı, Sabir Əhmədov, Anar, Elçin, Yusif Səmədoğlu, Seyran Səxavət, Elçin Hüseynbəyli və digər yazarlar az töhfə verməmişlər. Ədəbiyyata gələn yeni qüvvələr Orxan Fikrətoğlu, Salam Sarvan və digərləri yaradıcılıq axtarışlarını davam etdirirdilər. Bu illərdə müasir mövzulara müraciət halları az olmamışdı. Xalqımızın qan yaddaşı olan 20 yanvar faciələrə yol açmış Qarabağ müharibəsi müxtəlif nəsillərin nümayəndələri üçün mövzu mənbəyi olmuşdu. Sabir Əhmədlinin hekayələri, Seyran Səxavətin nekroloq, Əli Əmirlinin meydan, İsi Məliksadənin qırmızı şeytan və s. insanlarımızı düşündürən, tali yüklü problemlərin uğurlu bədii həllini verən maraqlı əsərlər kimi qarşılanmışdı. Müstəqillik dövründə dramaturgiyada durğunluq dövrü keçirməmiş, müxtəlif nəsillərə mənsub sənətkarların fərqli mövzularda qələmə aldıqları onlarla əsər meydana çıxmışdı. Tarixi mövzularda yazılan əsərlərin əksəriyyətində Bəxtiyar Vahabzadə, Özümüzü kəsən qılınc, Nəriman Həsənzadə, Pompeyin Qafqaza yürüşü, İlyas Əfəndiyev, Hökümdar və qızı və s. çağdaş oxucunu düşündürən, narahat edən məsələlər, vətənin, xalqın azadlığı və müstəqilliyi, milli təəssübkeşlik və s. ifadə olunmuşdu. Həmin illərdə ailə məişət mövzularındakı əsərlər İlyas Əfəndiyev, Ağıllılar və Dəlilər, Bəxtiyar Vahabzadə, Rəqabət, Əli Əmirli, Varlı Qadın və s. Sosial problemlərin əks olunduğu dram və komediyalar Elçin, Ah Paris, Paris, Babayev, Əlin cibində olsun və s. Psixoloji səpkidə bədii nümunələr Elçin, Qatil, Firuz Mustafa, Tıxac və sair kimi əsərlər meydana gəlmişdi.